YouTube をご覧の皆さんいつもご視聴ありがとうございます今回は宿都市ジャンに行ってみようと思います家族4人で韓国へ今回は宿都市ジャン釜山からレンタカーを借りてポハンにある宿都市ジャンへ向かいますポハンは韓国の最東部寒流の影響による良質な海産物から農産物肉類雑貨など約2500店舗 この東海岸エリア最大規模の市場です今回はそんな築都市場に向かいますレンタカーを借りようとして安いサイズはことごとくありませんでした 今は8月の第1週なんですがここプサンはビーチリゾートがあって韓国中世界中からたくさんの観光客が集まります特に今は社会情勢もあって韓国から日本に行く観光客は激減中だからか余計にここプサンは韓国の人たちには人気みたいなんですね。 Huh? Can't speak English? Oh, okay. Okay. Yeah. Okay. How much? How much? How much? Yeah, yeah. I'm not so expensive, but just the basic. Okay. Thank you very much. Yeah. レンタカー屋さんまでお願いしました。Yeah, cute. What do you think? little expensive. yeah, it's very expensive. Now, I, now I'm out wondering, I'm, I'm thinking, uh, because I'm Japanese, it's so very expensive. now I'm thinking. I don't think so. Lotte rent. Ah, okay, Lotte. Just a moment. 俺が話してきてやるって親切にも違う会社に寄ってくれました。 thousand. One hundred forty thousand. Including the insurance. Ah, okay. Thank you very much. very. 結局この日は釜山駅近くの AJ レンタカーで借りることにしました。감사합니다어감사합니다 釜山からポハンへ向かいますこの左から来るのはなんだヒュンダイヒュンダイあのヒュンダイの前もヒュンダイ見事なまでに韓国とドイツばっかりこれはキアキアかまた韓国です 日本車全く見ないなこれかなもうちょっとかな入れたねこれはきっと韓国のサービスエリアってどんなんなんだ韓国のサービスエリアは日本とほぼ同じでしたフリードリンクが設置してありました紙コップではないようですねエコです 高速で約2時間湖畔の外れに到着しましたやっぱなんか他の町とはちょっと違うイメージだなそうじゃね道の感じもねね、ポスコだおおあれがポスコかあれがポスコなんじゃないすごいよ標識にまで出てたよあそう、うん、この辺りで一番の企業だからねね 浦藩は工業都市韓国最大の鉄鋼業ホスコのお膝元おーすごいこれ全部がポスコですね企業を財閥巨大化させて競争力をつけようとする韓国ならではの底力を感じます この先が目的地だうんすごい混んでるねすごいね駐車場が止められんでみんな待っちゃうんじゃないのこんな混んどると思わんかったねもう1時間ぐらいさまよってるんじゃないそうじゃね着いてからねここまですごいな駐車場の前で待ってると近くの人が車の鍵を貸せって言ってきました 全然意味が分かんなかったけど車をこうやって止めてくれるサービスなんだねなんだねああよかったよかった降りれて <laughs> あそこだあそこだ無事チュクトに来ることができましたたくさんのお店があります ポハンを訪れる外国人のほとんどはビジネス目的観光客よりもビジネス目的が多いこの場所では日本人だけじゃなくて観光客は全く見かけませんそのせいか外国人向けではなくて地元の人たちが喜びそうなものが多いですねシュクリ多いな。 遊んでなかったかあそうなんそんな桃がこっちは多いの多いよほらああやってね店先でね一番の売りで桃売りよるへえ桃か桃すごいものが売ってありましたし。 언데기언데기いろんな発見がありますねあ、あそこだあの真ん中ぐらいの黄色いやつあったあった こはチャンギシクタン1952年創業のソムリコムタンの専門店地元で美味しいと評判の超人気店です店頭のでっかい釜が目印ですねこれがソムリコムタンですね 塩をスープに入れながら自分で味を調整していくようですジョージ君はいこのお肉ねこのソースとかにつけて食べてはいうまいうまいうまい金属の箸は慣れないと難しいようですね うまいこれ唐辛子に見えるんだけど食べれるの辛くないやつかねうんあ辛くないこれ味をつけてソムリコムタンは本当に美味しいですねただこの後 お店の人と話していると日本人に対する韓国の方の反応が分かりました目の前のテレビではちょうど日本の経済制裁に対してどう日本に対応していくか報道していました 日本日本人ですえっといろいろな話がありますけど今韓国の人たちはすごく優しいですこれねこれ日本人って伝えたらサービスでいただきましたこれがリアルな状態ですね 優しいねみんなねみんな優しい国同士はいろいろあるけどね、うん、こういうことなんだろうな民族同士はね、うん、ありがたいさんみたいありがとうございますね감사합니다감사합니다맛있어요 うん。アニョいろんな人がいて、いろんな考え方があって、誰もが優しくはないかもしれません。でも確実に私たちがここで触れたのは思いやりや気遣いの優しい気持ちでしたご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょう美味しかったよ よろしければぜひ高評価そしてチャンネル登録ください Please subscribe to our channel and if you like it please please thumbs up